નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો તારીખ પાંચ પાંચ બે હજાર ત્રેવીસને વાર શુક્રવારના આ વિડીયોની અંદર આપણે બોટાદને અમરેલી માર્કેટયાર્ડના તાજા બજાર ભાવ જાણીશું તો વિડીયોમાં બન્યા રહેજો પણ તે પહેલાં દરરોજે દરરોજના તાજા બોટાદને અમરેલી માર્કેટ યાર્ડના ભાવ જાણવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી નાખજો તો સૌ પ્રથમ બોટાદ યાર્ડના બજાર ભાવ જાણીશું તલ કાળા પચીસો દસથી અઠ્ઠાવીસો ને તલ સફેદ પચીસો દસથી અઠ્યાવીસો ને પચીસ ઘઉં ટુકડા ત્રણસો એંશીથી પાંચસો કપાસ ચૌદસો ત્રીસથી સોળસો ને સાઠ રૂપિયા ધાણા સાતસોથી નવસો જુવાર પાંચસો એકથી નવસો ને છ્યાસી વરિયાળી બાવીસો પાંચથી બત્રીસો ને ત્રીસ બાજરી ચારસો દસથી પાંચસો ને પિસ્તાલીસ રૂપિયા એરંડા એક હજાર પચાસથી અગિયારસો ને સાઠ શેણ્યા આઠસો એંશીથી નવસો ને સડસઠ મેથી આઠસોથી બારસોને પચાસ તુવેર તેરસોથી પંદરસોને તેર રૂપિયા જીરું છ હજાર સત્સોથી આઠ હજાર આઠસોને દસ રાયડો આઠસો એકોતેરથી એક હજાર સિત્તેર રૂપિયા તો હવે જાણીશું અમરેલી માર્કેટ યાર્ડના બજાર ભાવ ઘઉં લોકવન ચારસો છવ્વીસથી ચારસો ઓગણસાઠ મગફળી ઝીણી તેરસો પાસઠથી ચૌદસો મગફળી આઠસોથી ચૌદસો ને એંસી કપાસ અગિયારસોથી સોળસો ને અઢાર રૂપિયા જુવાર છસોથી નવસો ને એંસી તલ કાળા અઢારસોથી ઓગણત્રીસો તલ સફેદ ઓગણીસોથી ચોત્રીસો ને ચોપન ઘઉં ટુકડા ત્રણસો એકોતેરથી છસો ને અઢાર રૂપિયા મગ છસો પંચોતેરથી બે હજાર ને બે તુવેર એક હજારથી પંદરસો બાર ધાણા એક હજાર પચાસથી ચૌદસો ચાલીસ સોયાબીન આઠસોથી નવસો ને પંચાણું રૂપિયા સિંગ દાણા બારસો સાહીઠથી સત્તરસો જીરું બત્રીસોથી આઠ હજાર ચારસો એરંડા આઠસો પચાસથી અગિયારસો ને સાઠ સૈણા સાતસો આઠથી નવસો ને સાસઠ રૂપિયા